Estou com uma sensação horrível. Nash, não se precipite até que eu chegue aí. A morte do amigo. Versão brasileira Master Sound. <laughs> Round one. E aí, pessoal? Eu estou jogando com o Mel Gibson enfrentando o Nash nas ranqueadas. Mel Gibson indo com tudo pra cima ele é muito cruel. Toma na cara. Snatch! Round O chefe do mal, o Shadalu, massacrando o Nash. tudo aqui. Tenho magia. E não adianta ir pra trás não, que eu vou atrás. Meu combo bonito. Eu não parei ainda de bater. Nash, o que foi, Nash? You win. Round one. Fight! essa pousada aqui dá mais um pouco de massacre. Sabe, cara, que você tá mexendo. pra você. Tauriski. <laughs> Tá round 2. Nash, onde você está? Responda, Ned. Caiam! Tome cuidado! Esse cara, isso é, é terrível! <laughs> Caiam! isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui como ficam os pontos. Uh, subi de liga! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Que construção mais esquisita!